Cristiano Ronaldo kini menjadi pemain dengan torehan hat-trick terbanyak di ajang internasional. Hal ini pastikan usai CR7 bikin 3 gol ke gawang Luxembourg. Portugal menang meyakinkan 5-0 atas Luxembourg pada laga grup A kualifikasi Piala Dunia 2022. Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan berkat torehan hat-tricknya. Gol-gol Ronaldo di laga ini lahir dari penalti di menit ke-8 dan 12 serta sundulan terukur di depan gawang pada menit ke-87. Sementara dua gol Portugal lainnya dibuat oleh Bruno Fernandes di menit ke-17 dan Joao Panlinha di menit ke-69. Tiga gol ke gawang Luxembourg ini merupakan hat-trick ke-10 Ronaldo bersama Portugal. Ia kini mencatatkan rekor sebagai pemain dengan hat-trick terbanyak di ajang internasional. Wow! CR7 melewati rekor yang dipegang oleh mantan pemain Swedia Sven Reidel. Reidel menorehkan 9 hat-trick bersama Swedia pada rentang tahun 1923 dan 1932. Ronaldo kini telah membukukan total 58 hat-trick sepanjang karirnya bersama klub dan tim nasional. Ronaldo juga semakin mengukuhkan diri sebagai pemain tersubur di ajang internasional. Ia sudah membuat 115 gol dari 182 penampilan bersama timnas Portugal. Nah, ada hal menarik di pertandingan Portugal vs Luxembourg kemarin. Pemain Portugal, João Manlinha menirukan gol selebrasi ala Cristiano Ronaldo pada menit ke-69. Setelah ia mencetak gol, dia berlari sambil memutar tangannya dan berbalik alah dengan ciri khas Ronaldo, siu. Dan Ronaldo pun saat itu tertawa melihat selebrasi yang dilakukan Panhia tersebut. Adapun Ronaldo kini telah catatkan rekor Ali Belay yang bikin 109 gol untuk Iran sebagai pemain tersubur di ajang internasional pada September lalu. Pemain aktif yang mendekati catatan gol Ronaldo di ajang internasional adalah Lionel Messi. Namun jumlah gol Lapulga terpaut cukup jauh dari Ronaldo. Messi bikin 80 gol dalam 155 penampilannya bersama timnas Argentina. Nah, menurut kalian bagaimana sob?